Znači ovaj soboslikarski radovi, vi ćete, znači upališ motor i lagano se krećeš po ovome, po prostoriji. Ovo je ovo tu na vino. Ne da to još na E, da.